千葉大学池田博選手乗馬レピトライトです体起こして焦らせるな体起こしてゆっくりゆっくり ゆっくりゆっくりゆっくり丁寧に次だな起こしてゆっくりほうほうほうそっから向けろ向けろそっからやれやれやれやれいけいけいけ 見ろ焦らせない